un giorno all'improvviso può accadere che ti accorgi che le cose cambiano e stanno cambiando e tu non puoi fare niente per fermarle. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Allora inizio col dirvi che questo non era il video che avevo in programma di fare anzi avrei voluto parlare di tutt'altro però sono successe determinate cose che mi hanno portato a fare questo video che sarà un video sì sul Giappone però con anche molte riflessioni personali riguardanti comunque la mia vita in generale che dire, io oggi avevo in programma di fare un video abbastanza divertente sulla tv giapponese avevo una lista di vari sketch e programmi che avevo trovato divertenti guardando la tv in Giappone e avrei voluto condividerli con voi sono andato sulla lista ho preso il primo di questi programmi e sono andato a vedere qualche video su YouTube. Il programma che stavo analizzando era questo programma in cui delle persone anziane scrivevano delle lettere, anzi dei videomessaggi a loro stessi, dando dei consigli su come vivere la loro vita. Solitamente questo programma è abbastanza divertente, infatti magari c'era uno studioso di libri che aveva finito per leggere 80.000 libri e ha dato come consiglio di leggersi una rivista di Playboy. 8万冊近くの本を読むようになるんだぞ。今日は成人したお前にいつかぜひ読んでほしい。 一冊を紹介するそれは私も読ませてもらおう「週刊プレイボーイ」だ <laughs> Oppure c'era un altro signore che invece aveva un libido particolarmente alto e ha detto guarda ti capisco però andare a sbirciare le donne che si fanno il bagno nell'onsen potrebbe metterti nei guai. こいつ、外したいのお前だぞ。 今にもこのところで転々すりゃぞお前は今女子に対する興味が非常に高い時期を迎えているそんなお前は乱旅行に出かけた温泉地で人としてやっていけないことをやってしまうのぞくだ E comunque tutto in chiave molto comica, ho sempre trovato questo programma estremamente divertente. Tuttavia cercando su vari link e vari siti ho trovato questo videomessaggio che vi dico mi ha lasciato assolutamente senza parole e niente, cioè non so commentarlo se non facendovi vedere il video, quindi ragazzi dura poco, un minuto e mezzo, però davvero io vi giuro che questo video mi ha lasciato in lacrime sia quando l'ho visto la prima volta che quando l'ho rivisto il giorno dopo, è una storia estremamente toccante e mi ha fatto davvero pensare, quindi vi aggiungerò i sottotitoli e, e ditemi che cosa ne pensate voi. 23歳の高ちゃん 親同士が決めた結婚前向きな彼と違って正直あなたは乗り気じゃないよね彼は夫婦になった後も生まれ変わったらまた一緒になろうと言ってくれるけど嫌だよねそんな夫は10年前朝の散歩に行ったき戻ってきませんでした 心臓発作でしたあらあの日から私はずっと後悔しています毎朝お仏壇の前でお経を唱え坂本冬美さんの「また君に恋してる」を歌いますまた君に恋してる今まで も深くまだ君を好きになれる心からまた一緒になろうねって言われるから今度は。 します。 capite che era stata costretta a sposarsi su decisione dei genitori era una pratica che si faceva molto spesso in Giappone però per quanto suo marito era molto positivo lei era assolutamente non felice di questa scelta il marito le aveva detto che se lui avesse la possibilità di rivivere gli piacerebbe rivivere un'altra vita con lei e lei quando ha sentito queste parole non le ha nemmeno risposto e questo ha detto che è stato il suo più grande rimorso perché è stata zitta questo uomo un giorno era partito ha fatto una camminata e se n'è andato per sempre e... e niente adesso si ritrova ad andare praticamente tutti i giorni davanti alla sua tomba e cantare questa canzone in cui, vabbè l'avete sentita, ve l'ho anche tradotta, in cui dice che vorrebbe rinnamorarsi di lui, cioè questo è il titolo della canzone, e che comunque si è resa conto di averlo amato, però si è resa conto di averlo amato e, mm, troppo tardi sostanzialmente. E quindi gli ha detto che se per caso... E, mm, che se per caso... Eh, arriverà il giorno in cui questo uomo gli dirà che se, se rinascesse gli piacerebbe vivere un'altra vita con lei, vuole lei gli dice di rispondere mm, mm, che significa sì non lo so perché questa storia mi ha toccato particolarmente, però spesso veramente non ci rendiamo conto di quanto sia importante vivere nel momento e renderci conto della felicità che stiamo vivendo, perché davvero, cioè, ci sono così tante cose belle della vita che troppo spesso finiamo per darle per scontato. Io ho visto questo video, ma lo stesso giorno casualmente ero anche finito su un, un articolo di giornale che parlava proprio di questo argomento e sempre lo stesso giorno mi era arrivato anche un messaggio di mia mamma che mi ha detto che le mancavo e cose così mi sono riletto un po' le chat vecchie che abbiamo fatto tra di noi e devo dire che mia mamma, cioè per dire anche stupidaggini, però mia mamma usa emoji o mi manda sempre messaggi carini, io invece rispondo tipo con tre parole, giorni e giorni dopo e devo dire che mi dispiace di questa cosa perché ogni tanto non veramente non cioè tu praticamente cioè, vivi la tua vita con queste sicurezze e con il fatto che comunque sai che c'è sempre qualcuno che è lì che ti aspetta, che vuole una tua visita, però dai tutto ciò per scontato e non ti rendi conto della fortuna che hai ad avere magari dei genitori, una famiglia, degli amici o dei parenti comunque che sono lì ad aspettarti e che ti vogliono bene perché dopo tutto cioè un giorno all'improvviso può accadere che ti accorgi che le cose cambiano e stanno cambiando e tu non puoi fare niente per fermarle cioè, un giorno ti renderai conto che magari i tuoi genitori stanno invecchiando e per quanto tu cerchi di rifiutare questo pensiero non puoi negarlo. Certo è una condizione naturale del ciclo della vita, pure noi invecchiamo, ma a volte sembra come se i genitori no, <laughs> loro no, loro non invecchiano. Perché sapete, da piccoli siamo sempre noi ad avere la priorità solo noi potevamo chiedere e solo noi potevamo avere bisogno. Ma all'improvviso quando un genitore invecchia è come se si ribaltasse questa clessidra del tempo e dei sentimenti. A me davvero spaventa il poter non fermare il tempo. Mi ricordo quando ero in Giappone tanti anni fa, cioè neanche tantissimi anni fa, però cos'era? 2000, 2000 penso 2011 o 2012 che mia nonna era venuta a mancare e io non potevo eh, tornare in Italia perché comunque cioè, non, non, avevo ancora il visto da adesso quindi non è che potevo prendere, andare cioè non, non ero in quella condizione quindi non ho potuto farlo e, e, non, e non, ho potuto andare al funerale non, non sono potuto stare vicino magari ai miei parenti anche se mia mamma mi ha detto che quel giorno che mia nonna se n'è andata le aveva detto che mi aveva visto, che mi aveva sognato, che le avevo parlato così quindi mi ha fatto molto piacere perché io da piccolo ero veramente attaccato a mia nonna anche mia zia che vabbè comunque lei c'è ancora <laughs> tranquilli e anche i miei stanno tutti bene non sto facendo questo video per allarmare nessuno tutta la famiglia sta benissimo però sapete la vita è veramente corta quindi all'improvviso in qualsiasi momento può capitare qualcosa che storge questi equilibri quindi bisogna veramente essere contenti di quello che si ha e cercare di apprezzarlo e farlo capire magari alle persone a cui vuoi bene quanto ci tieni questo è praticamente quello che volevo dire anche perché un giorno potresti trovarti come la signora di questo video che si è pentita di non essersi goduta il suo amato scusate se questo video sarà pieno di tagli ma sto continuando a fare delle pause mentre parlo però perdonatemi è un discorso abbastanza difficile da affrontare in video Pasolini diceva che la morte è come il montaggio finale di un film se avete mai pensato? Date importanza a ogni singolo attimo, ogni singolo minuto della vostra vita perché davvero alla fine tutta la nostra vita è un insieme di attimi e momenti che noi viviamo quindi alla fine spetta ad ognuno di noi cercare di fare della nostra vita un vero capolavoro o un film di serie B e spero di riuscire a farlo anch'io perché predico tanto però sono veramente uguale a voi se non peggio commetto tantissimi sbagli quindi tranquilli <laughs> non sentitevi soli ragazzi grazie per esservi visti questo video spero che apprezzerete questo video magari un po' diverso dal solito senza troppi montaggi effetti speciali però davvero volevo condividere questo pensiero con voi perché magari non interesserà a nessuno però non lo so, mi fa sentire più vicino a voi e spero che anche voi vi sentirete più vicini a me eh, grazie da Seba e alla prossima ciao